比较 festival 是呃，这是一个，它是一个，它是一个呃，一个 conference，但是它是以 workshop 的形式组成的 conference，一个很大很大的圆游会，然后有很多很多的摊位，很多很多的层，然后大家都在上面都在做东西，然后都在写程式，做专案的活动。今年的 festival 是在在伦敦，然后在一个一个设计学校设计学院。里面，然后。 三百人参加吧，有很多像是摩力拉的员工，摩力拉的就是摩利亚斯，是一个点摩利莲斯，然后职工，然后很多第三方的在为 Make 这个领域合作的厂商，就是记者啊，然后老师啊，然后教育界的人啊，有艺术家，然后还有当然还有城市设计师，各个领域的人一起聚在一起做事情、做东西。现场就是以 We Make 为主题。 对，那 w e m a k e r 是什么？w e m a k e r 是一个摩伊拉的教育以教育为着眼点的专案。w e m a k e r 的主旨就是这样子，build and teach 的 w a y 就是我们要透过这个专案来教导大家如何打造在网上面打造东西、制作东西，然后要呃要教学，然后要分享，跟大家分享就是网上面创作的事情，然后我们要建造一个就是社群，叫做 Modspace。 录影都在都已经公开网络上面了，大家可以看一下，搜索“摩斯贝”就找到。就是感兴趣的位。